России. И хочу каждому из вас пожелать, чтобы каждому из нас было чем гордиться нашей страной. Ву! Вы любите Россию? Громче! Супер, поехали. сердце без тебя.